bir kalla qo'ydi o'sha suroj ko'z qismimga ikkita mush urdi men to'rt kundan beri yotibman meni hech kim so'ramaydi men yigirma beshinchi sokin больницаga o'tganman hech kim meni so'ramagan ahvoling qanday kimsan qayerdansan qayerdan kelding deb so'ramayapti pul ber menga dedi pulni tug'asan yo'q hayotingdan kechirsan hech men seni suryanman mana hozir bir tomoni mana sandvich qilib beryapti islomovichga meni milisaxonaga qamab qo'yibman ularni dedi hozir kelyaptida meni yigirma million berasan mandan qutulasan deb hozir menga qarab komanda qiladi otam bo'lmasa shu yerga meni urib tashlasin telefon qilsam uchastkavoy gap o'tmayapti ularga короче gapni eshitinglar ellik million beraman deyapti men bilan rossiyaga ketasiz deyapti men aybim tog'dan olib kelib bir tirikchilik qilaman deb ekib misol uchun chuqur olib kelib sotaman yo bo'lmasa bir ro'zg'orimni terib o'taman degan joyda men ertaga tayoq yeb buncha darajaga tushib yurishim kerakmi assalomu alaykum men xursandov erori surxondaryo viloyati boysun tuman dovba mahalla qayoq qishlog'idan yigirma beshinchi soy kun boysuv shahariga chukur olib keldim sotishga bozorda o'tirgandim bir siroj ismli yigit keldi darmanda keldi uka senga gapim bor dedi keyin aka nima gap dedim yursang gapim bor dedi keldi yonimdan belimni ushladida men bilan yurdi chabela bozor tomonga qarab bordida keyin aka nima gap deganim pul ber menga dedi birinchi keyin aka qanaqa pul menga pul nimasini tushuntirib bering degandim kayfi bor ekan pul bering dedi keyin pul men qanaqa pul beraman degan edim yonidagi sherigi aytdi davay aytganini bergin buni nimaga sen o'yin qilyapsan dedi shunday degandan keyin bu meni bir kalla qo'ydi o'sha suroj suroj bir kalla qo'ygandan keyin yonidagi mana ko'z qismi mana ko'rib turibsizlar ko'z qismimga ikkita mush urdi mush urgandan keyin men burnim qonayapti pastga enkayib уже o'zimdan qon yo'qotdi boshlaganimdan keyin meni urib to'palab moshinga tiqmoqchi bo'ldi keyin men aytdim bormayman qayerga borishim kerak nima uchun boraman dedim уже men odamlar o'rab olgandan keyin uryaptiku ekan urgandan keyin odamlar o'rab oldi men chiqdimda keyin supermarket tomon qarab qochdim qochgan edim orqamdan quvib bordi yarim yo'ldan qaytdi keyin shu qochishim bilan o'zim borib jo'ram meni bamisaga olib bordi ravshanov o'raldi deydi o'sha bola guvohlikda borda o'shada olib bordi bansaga bansaga olib borgandan keyin bansaga borib hushdan ketib qoldim chunki mana bu kalla qismimga ko'p urdida hozir miya jarohati вообще kuchli o'zi ekspert ham qoladi mana burnimni sindirgan jag'im mana bu yo'rilgan shuga uch kundan beri men banisada borib yana yotibman ichki ishlar so'ramaydi tergovchi so'ramaydi kimsan nimaga kelding degan savol yo'q lekin o'sha bordim o'sha otasiga rahmat o'sha vrach olib kirdi joylashtirdida bir yuz ikkiga berdim dedi lekin bir yuz ikkiga berdim deb o'sha kunni o'ziga menga сразу chiqib kelib aytyapti lekin bir yuz ikkidan xabar yo'q bugun meni ekspertga jo'natyapti mana ekspert xulosasi sizga ko'rsataman hozir mashhuraga borib deyapti tomografiya qiling deyapti mashhuraga ho'p tomografiyasini mana nima qildik lekin ekspertga jo'natyapti mana boysun tuman tibbiy ekspert deyaptida xursandov erali xursandovich qilyapti bu yerda nimani buzyaptida nima deydi xullas kalom meni ekspertdan o'tkazmaslik maqsad lekin mana pasportimda ko'rsatib qo'yibdi xursandov erali islomovich ko'rsatib qo'yibdi bu yerda ikki xil narsa qilib uni ustiga sizni bir kishi urgan ekanku u qanday davlat organ davlat nimasi xodimi meni bir kishi urgan ekan u voqeani ustida bo'lgan bo'lmasa tayoq ekan menman meni urgan bo'lsa meni zapisi bor deyapman hammasini tushuntiryapman mana bu yerga bir kishini ko'rsatib qo'yadi siroj ismli fuqaro jinoyat sodir qilgan va hokazo deb mana bu yerga yozib tashlaganda o'zi o'sha narsasini lekin meni orqamdan uch kishi bo'lib uch kishi bo'lgan u yerga chunki bittasi ushlagan bo'lsa ikkitasi urdi chunki o'zimni yo'qotgandan keyin meni yo'lim yopildi moshinani ko'ndalang qilib qo'ygan men hech yoqqa chiqolmayman yana uryapti men qochaman desa meni moshinga tiqmoqchi bo'lyapti ular keyin уже odamlar o'rab ajratib jo'nagandan keyin men qochib qutulib ketganimdan keyin u meni moshinga tiqolmadi uni niyatini bilmaymanku nima u nima uchun urdi meni yana menga aytadiki sen deyapti menga opamdan pul olgansan deyapti a opang kim qanday sen mana shu falonchi pisvalonchadan sen bevani pulini olib yegansan deb va inson men bevani pulini olib yeb men ahmoq emasman u bevani masalasida man to'g'risida guning bersam aka ikki ming yigirma ikkinchi yil bo'ladigan voqea boysun mahalla idorasiga boryapman u ayol kelyapti mahalla idorasiga qarab jalva qilyaptiki meni uyimni shamolini e, shpirini shamol oldi mana shunaqa shunaqa deyapti ular aytyapti hokimiyatga boring deyapti hamma joyga bordim deyapti oila sharoiti sal og'irligini o'zimni boshimdan o'tkazganman qiyinchilik bilan ro'zg'orda terayotganimiz uchun o'sha ayoldan xuddi shunday tushunib men u ayolga aytdimki opa keling men sizga mana portal nomerini beraman chiqingda manboingiz bo'lsa ariza qoldirib o'sha orqali siz hal qilsangiz bo'ladi dedim bo'ldi bo'lmasa ukajon shunday qilaylik deb lekin u mendan so'radi men portalni nomerini berdim keyin agar tushunmagan joyimni sizdan so'rayman degani uchun men telefon raqamimni berdim men ham ahmoq emasman u yetmish sakkizinchi yil ayol ekan menga telefon qilyaptida ikki kundan keyin uka qayerdasiz deyapti opa men shu yerdaman deyapman toshkentga deyapti yo'l kirasiz to'layman deyapti birga borib kelaylik deyapti mayli dedim yo'q deganim chunki birga borib kelaylik portalga olib kiring degani uchun prezident qabuliga kiramiz shu yo'l yo'riq tushunmayman degani uchun mayli yordam qilaman dedim men to'g'ri ko'ngilda aytganman unga u lekin borganimizdan keyin уже meni chaqiryapti men boryapman xalq bankini oldiga kelyapti uka deyapti men hazillashdim uyga borish niyatim yo'q edi deyapti просто sizni ko'rmoqchi edim deyapti menga uylanasizmi deyapti nima deganingizni tushunmadim siz meni oilam bor siz qaysi kallamni menga bu fikrni beryapsiz desam короче gapni eshiting deyapti ellik million beraman deyapti men bilan rossiyaga ketasiz deyapti men opam opa meni hayotim bor oilam bor bolam bor men ahmoq emasman men to'g'ridan to'g'ri sizga qo'shilib ketaversam siz oilangiz bormi desam erim bor ichadi chekadi va hokazo dedi keyin aytdim opa men ellik millioningga g'ururimni orimni nomusimni sotadigan yigit emasman o'sha ellik million xudo o'zimga bersin lekin meni bunaqa qilib sen bezovta qilma deb uch marta men tushuntirganman даже kesin sim kartasidan ham tekshirib ko'rsin men shu gapimni gapirganman kompaniyaga chiqsinda nomerimgacha hamma narsasini olsin man sani ellik million bilan sotib olaman degan pulni ishlar pul masalasida gapirgan man xudoga shukur o'zimni misol uchun bosib olgan o'zim misol oila sharoitim oilada boquvchi inson menman otam ikkinchi guruh nogironi akam ikkinchi guruh nogironi onam pensioner kim ishlaydi o'sha akamni masalasi bo'yicha qancha chopib yuribmanda aka qonunlar ishlamayaptida o mana qonun bor lekin to'liq obdon ishlamayapti tanish bilish bu yerda hozir qarang men qancha aholi hozir kalamdan travma olganman kuchli travma olganman orada toshkentda mana yurak masalasi bo'yicha o'n kun davolanib keldim yuragim ishlaganga toshkentda uni ustiga yurak qafasimga tepyapti buyog'i kallamga uryapti undan tashqari ichki ishlar borib meni so'ramayapti menga telefon qiladiki bachchani abdi basharasi qanaqa edi deyapti a kameraga borku shu yerga kameradan ko'ringku desam E, seni urganku sen bilasan sen pul olgan ekansanku deb ichki ishlar meni bo'ynimga qo'ymoqchi bo'lyapti shu narsani mayli isbotlab bersa ichki ishlar kelib men shuni agar shuni pulni oladigan bo'lsam yo va hokazo ishini qiladigan bo'lsam e, menga qarab hozir уже ahvolim chatoq bansiga o'tibman menga уже наоборот qo'shimcha yuk uryapti ichki ishlarni o'zi shu ishni qilib o'tiribdi hozir men to'rt kundan beri yotibman meni hech kim so'ramaydi men yigirma beshinchi sokin bansiga o'tganman hech kim meni so'ramagan ahvoling qanday kimsan qayerdansan qayerdan kelding deb so'ramayapti почти o'lim to'shagida bo'lib keldim men o'sha birinchi e, balansaga yetib kelgan paytim ancha qon yo'qotganman doktorlar bo'lsa ko'tar ko'tar buyoqdan buyoqqa chopadi faqat reginga olib boradi regin qiladi nima qilishni bilmaydi olib borib olib chiqqandan keyin ikkitami uchtami osma qo'ygandan keyin men o'zimga keldim keyin holatim shundan keyin уже menga aytyapti uchastka o'tirgan joyda menga aytadi uka bu yoqqa kel deyapti ha nimaga aka nima bor kel men sen bilan urushgan joylarni voqealarni o'rganib aka men qanday yuraman men qon yo'qotganman yurolmayman ahvolim chatoq keling o'ziz meni delamni o'rganib ko'ring deyapman mana zapislari turibdi qo'limda hamma narsasi turibdi shunday desam ey uka qo'ysangchi deb kel buyoqqa bir gaplashaylik deb keyin oxiri mana shu qog'oz uchun men otamni jo'natdim otamga otamga jo'natsam erali xursandov xursandovich qilib beryapti islomovichga meni familiyam men hazil pul bilan kelib ketyapman termizga men hozir termiz ekspertizasiga oldiga kelyapman o'tmaydi deyapti yana uni ustidan meni urgan bolalar orqamdan kelyaptida menga kecha uchastkavoy aytdiku u militsiyaxonaga qamab qo'yibman ularni dedi hozir kelyaptida meni yigirma million berasan mandan qutulasan deb hozir menga qarab komanda qilyapti otam bo'lmasa shu yerga meni urib tashlasar yana uchastkovoyga telefon qilib bersam uchastkovoyga aytyaptiku san tug'asan deyapti u kim u qayerda turibdi aka uzishni unchalik ham zo'rmi man darbandiman man unday hech kim qilaman man bunday hech kim qilaman deb man sanlarni pichoqlayman deb o'tiribdi mana hozir zapisi bor xohlasangiz mana shu telefonimda mana hozir o'shani zapisini ham qo'yib beraman sanga sangama aytyapman meni militsalar topolmaydi pulni tug'asan bir bevanı hayatını buzgansan, pullu tuğasan, pullu tuğasan, yok hayatından keçirsen. Ben cevap verem ama? Yok pullu tuğasan, yok hayatından keçirsen. Geçtin mi? Geçtin mi? Evet. Sen şey, mirna, ben bırak kurmuş olmadın. Bor, sen utaşkoy gayet, fucu gayet dedim. Ben sen mı? Sen puldu topasa, sen sen hayotun vurasan. men qanday pul olganman u qanday bevani hayotini buzganman u bevani xiyoli bo'lmasa katta matta ayolku kelib bolasi qatoriga qarab men o deydimi eri eri bor to'rtta farzandi bor men ahmoq emasku birovni hayotini borib buzib o'rtada ertaga turmani tagiga o'tirish men hech qachon xohlamayman u narsani menga ota onam halol non yedirganmi men halol non topib halol yo'limga yurishimga harakat qilaman menga kerak emas unaqa masala muammo bosh og'riq ular yopib tashlaydi ekspertizani olib kelib shunday chiqyapti bir ayol chiqyaptida короче bo'lmasa ekan sizga deyapti mana qog'ozingizni olingda ketavering aka deyapti sherobodga borar ekansiz deyapti bu nima to'g'ri kelmaydi deyapti ichki ishlarga chiqsam ey siz sherobodga boring deyapti menga qarab nima qilishim kerak men mana hozir bu bunaqa deyapti ichki ishlar bunaqa deb bular kelib darbandalar kelib bu yerga ekspertni oldini o'rab olgan hurmatli prezidentimiz muhtaram prezidentimiz biz sizga shu murojaat qiladiganim mana shuncha nimaga chidolmayman or nomusga mana g'urur nimaga mana shu orqamdan shuncha tuhmat tushyapti insonlar mana shuncha olib kelib групповой qilib meni uryapti ichki ishlar noqonuniy tomonlama ish ko'rishni xohlamayapti man to'rt kundan beri bolnitsaga yotibman hech bir imkoniyatim yo'qki birov kelib meni ahvolim qanday nima deb organni odami kelib so'rasin oddiy fuqaroni so'rasin demayman organda odam chunki o'zini yo'nalishida o'sha ko'rsatilgan yo'nalishida so'rash mumkinku uchastkovoylar kelib bu yerda so'ramasa boshqa qilmasa mana hozir bir tomoni mana ko'z bir ko'zim ko'radi tiniq emas xira ko'radi lekin bu ko'zim ko'ryapti mana burunim sinib ketgan mana bir tomoni bir tomondan nafas olaman bir tomondan nafas olmayman mana jag'im yo'rilgan mana bu yerda mana kallam mana bu bu qismini qarasangiz mana butun bu tomoniga travma berilgan kuchli travma berilgan deyapti doktor ham aytyapti mana bu tomoniga ham uchastkavoyga telefon qilsam uchastkavoy gapi o'tmayapti ularga a kim nima qiladi uni kimdir bir qonun ko'rish kerakku uchastkavoyda havodan havoga qo'lida papkani berib stolga o'tir deb jo'natganlaringiz yo'q qilib bering qolganlaringiz yo'q ishga qilsin bir tomondan yordam qilsin bizga biz nima qilaylik men aybim tog'dan olib kelib bir tirikchilik qilaman deb ekdi misolki chuqur olib kelib sotaman yo bo'lmasa bir ro'zg'orimni terib yotaman degan joyga men ertaga tayoq yeb buncha darajaga tushib yurishim kerakmi